vatanni qo'riqlash va uning ostonasini g'animlardan himoya qilish bu insonning o'z uyi oilasi qarindosh urug'i va ayniqsa dinini himoya qilishdir vatan tinch bo'lsa kelajak avlod osoyishta yashaydi yurt obod bo'ladi o'zi va oilasi baxtli saodatli hayot kechiradi va toat ibodatlari o'z vaqtida ado etiladi buning uchun farzandlarimizni ularning yoshligidan vatanga muhabbatlik dini diyonatdan xabardor ilm ma'rifatli kasbi hunarli jismonan va ma'nan barkamol qilib tarbiya bermog'imiz zarurdir vatandagi tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash uchun yurtning har bir a'zosi o'z zimmasidagi mas'uliyatni to'la to'kis holatda amalga oshirmog'i kerak payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida bayon qilib aytdilarki kechalari allohdan qo'rqib yosh to'kkan ko'zni va Alloh yo'lida tunlari posbonlik qilib mijja qoqmagan ko'zni do'zax otashi kuydirmaydi deb bashorat berdilar ammo vatan himoyachisi bo'lish yanada sharafli burchdir kindik qonni to'kilgan vatanni shu mustaqil yurtni ko'z qorachig'iday asrab avaylash inson uchun go'yo o'z oilasini sha'nini or nomusini iymon e'tiqodini himoya qilish kabidir bu yo'lda fidoyi bo'lgan kishi shahidlik maqomiga yetishi haqida bashoratlar mavjud abu atiya roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kishi vafot etganini bilib qay biringiz biror yaxshi amalini bajarayotganini kimni ko'rgansiz deb so'radilar bir kishi men u bilan Alloh yo'lida bir kecha qo'riqchi bo'ldim deb aytdi payg'ambar alayhissalotu vassalom u zot bilan o'tirganlar o'rinlaridan turib barchalari unga janoza namozini o'qishdi qabriga qo'yilgach payg'ambar akram sollallohu alayhi vasallam qo'llari bilan tuproq tortdilar so'ng mayyitga qarab ya'ni men sening jannat ahlidan ekaningga bashorat beraman dedilar buyuk ajdodlarimiz yurt himoyasi yo'lida sha'ni ori nomusini iymonni o'rtaga qo'yib yovga qarshi kurashganlar zamonlar makonlar o'zgarsada vatanga muhabbat iymonga sadoqat mohiyati aslo o'zgarmaydi yurt mustaqilligi va xalq ozodligi yo'lida aziz jonini muborak qonini fido qilgan vatanparvar xalqparvar insonlarning muhabbati naqadar ulug' iymonlari qanchalik mustahkam ekani yana bir bor ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi bugun biz farzandlarimizga ana shu ulug'larning ona vatan himoyasi va manfaati yo'lida ko'rsatgan buyuk jasoratlari va sadoqatlarini anglatmog'imiz lozim shundagina ularning dilidan vatanga muhabbat tuyg'ulari yurtni har qanday kuchlar xurujidan hamisha himoya qilish hissi mustahkam o'rin oladi alloh taolo mustaqil yurtimiz sarhadlarini sergaklik bilan qo'riqlayotgan vatan himoyachilarini o'z panohida asrab aziz diyorimiz osmonini musaffo vatanimiz tinchligini barqaror va xalqimiz hayotini bundanda farovon aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh